دادی آپ نے کون کون سے دیش گھوم رکھے ہیں بیٹا پاکستان ہندوستان اچھا ہاں۔ تو کون سا دیش گھومو گی قبرستان چمپیری ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿಲ್ಲ ನೀನು ನಾಲಿ ಆಡು ಹೈ ನಿನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಡೋ ಹೊಡ್ತಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬಾ ಬಾ ಬುಸ್ ನೀವು ಬುಸ್ಕೊಟ್ಬೇಡ ನೀವು ಬುಸ್ಕೊಟ್ಬೇಡ ನೀವು ಬುಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ನೀ ತುಂಬ ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಅಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಸರ್ಸ್ಪಂಚ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಡೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ನೀನು ನಾನೇ ಬಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ನೀನು ಯಾಕಂಗ ನೀನು ಹಂಗೆ ಕುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೀ ಕುಕ್ ನೋಡಿ ಹ್ಞೂ ಆಯ್ತು ಏನವ್ವ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು ಕೈ ನೋಡ ಹೇಳಲೇ ತಾಯಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕ ಹೆಂಗ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕ ನಾವು ಹೆಂಗ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಳೆ ಮಾಡತ್ತ ಮಾಡು ಹೆಂಗ ಆಡ್ಬೇಕ ದುಡಿಬೇಕ ಆಡ್ಬೇಕ ದುಡಿಬೇಕ ಯಾವ್ದಾರ ಬೇಕು ಹೇಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ತಾಯಿ ನೀನು ಬೇಡ ನೀವು ನೀವು ಕಡೆಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಂದು ಮನೆ ಬಂದು ಕಡಿ ಬೇಕಾರೆ ನಿಂದೇನು ಹೇಳು ನಿಂದೇನು ಹೇಳವ್ವ ನಾವೇನಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪಿರ್ವಿ ಕಳಿಸು ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರಿಯರ್ವಿ ಕಳಿಸು ಹೇ ನಾವೇನಾರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀ ಜೀವನದಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಕೂತಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಏ ಮಾತಾಡೋ ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡು ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ನೀವು ಬುಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ನೀವು ಬುಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ನೀವು ಬುಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಕ್ಕಾನೆ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಬದುಕಿ ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ಏಯ್ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಕಣ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನೀವು ಬುಸ್ ಬಿಡ ನೀವು ಬುಸ್ ಬಿಡ ಏನು ನೀನು ಸಬ್ಬಡಿ ನಾ ನಗಣ್ಣು ಕಳಿಸಿ ಕುಕ್ಕಕ್ಕ ನಾಗಣ್ಣ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی اور کہا یہ تین باتیں یہ تین باتیں سونے چاندی سے زیادہ افضل ہیں تمہاری تجوریاں بھری پڑی ہوں سونے چاندی سے اگر تمہارے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہو تو تم بھکاری ہو فقیر ہو جی ہاں کیا باتیں ہیں تین اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانا ذاکرا ذکر کرنے والی زبان اگر انسان کے پاس نہیں ہے سونے چاندی بھرے پڑے ہیں فائدہ نہیں ہے وقلبا شاکرا شکر گزاری والا دل نہیں ہے ہر چیز پر نہ شکری ہر ہر وقت نہ شکری عنوان شکر گزاری نہیں ہے اور تیسری جو چیز اللہ کے نبی نے اللہ اکبر وہ زوجتن تعین احدکم على امر الاخر اخرجه احمد وقال الالبانی حدیث صحیح اور ایسی عورت ایسی بیوی سونے چاندی سے بڑی ہے سونے چاندی سے افضل ہے جو مرد کو آخرت کے کاموں میں ابھارتی ہے جو مرد کو نیکی کے راستے میں لگاتی ہے سبحان اللہ